Thank you. Vom Acker bis zu dir landen ein Drittel aller Lebensmittel im Müll. Unser übermäßiger Konsum zerstört weltweit Lebensgrundlagen. Gib Lebensmitteln ihren Wert. Du änderst mehr, als du denkst.